пехотинцы начали движение под плитами крыши. Они должны быть осторожны, так как неизвестно, уцелел ли подземный ход. Если уцелел, то в любой момент они могут напороться на боевика. При этом боевик будет находиться на заготовленной позиции, а пехотинцы будут открыты. Эта мина прилетела из глубины Джобара. Сейчас пехотинцы под прикрытием танка начинают движение под сложившейся крышей. Танкисты пулеметом прочищают руины, чтобы прикрыть пехотинцев. Это заградительный огонь для безопасности солдат. Снова стали слышны щелчки снайперских выстрелов. то, что кажется простым нагромождением плит, на самом деле скрывает за собой огромное пространство под ними. Там внутри остались позиции боевиков, укрепленные за полтора года сидения в этих корпусах школы. Достоверно известно, что там есть хорошая сеть тоннелей, ведущих в Джобар. Вот еще одна мина, которая падает уже рядом с корпусами школы. Видно, что первая мина ударила в бизнес-центр. Корректировщик боевиков делает поправки, и уже следующие падают возле корпуса школы. Пехотинцы сейчас стоят перед выбором. Надо либо срочно уходить под плиты, чтобы обезопасить себя от мин, но там есть вероятность напороться на боевиков, вышедших из тоннелей. Это полотно натянуто солдатами сирийской армии для безопасности перемещения между корпусами школы. Простое средство не дает снайперам из бизнес-центра вести прицельный огонь по солдатам сирийской армии. поступила информация, что боевики активны на стыке между бизнес-центром и школой. Подавить эту активность должна БМП-2. Где-то здесь есть замаскированный выход из подземного хода. Боевики постоянно им пользуются для обстрела наступающих солдат. Обнаружить его сложно. Сейчас БМП подавляет активность боевиков. Одновременно боевая машина ведет огонь за школу. Там есть дома частного сектора, плотно примыкающие к школе – эти дома пока под контролем боевиков. تشتغل سحر جهازك ليش طفى؟ خلص مشكلة Сейчас пехотинцы закрепляются на занятых позициях. И мы видим, как они доставляют туда инженерные заряды для прокладки ходов в зачищаемом пространстве. БМП-2 пытается достать боевиков справа в бизнес-центре. Бить надо как можно ниже, но куча песка мешает выполнению боевой задачи. Это стали слышны крики боевиков. Боевики начинают кричать свои призывы к Богу, как правило, в двух случаях. Когда они атакуют и когда у них потери. Атаки боевиков сейчас нет. Остается порадоваться, что действия сирийской армии уменьшают поголовье врагов. БМП-2 переносит свой огонь на здание за школой. Несмотря на плотность огня, боевики могут себя достаточно комфортно чувствовать в задней части здания – снаряды, скорее всего, туда не проходят. И это внушает им ощущение безопасности. Сейчас по ним будет нанесен очередной удар. Боевая машина пехоты разбивает позиции в частном секторе за школой. Пехотинцы продолжают закрепляться. Операция по зачистке корпусов школы продолжается. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. ANNA News, Дамаск, Сирия.